同时呢，也不利我们呢在当天做重大的决策，比较容易呢将事件呢导入破局哦。再来就是在周二这一天，我们会迎接的是适合阴谋百事的日子。那么在当天呢，最大力的时间点会是在当天的午时，也就是从上午的十一点一直到下午的一点。那么在这个时候，我们逢到了大进，因此是非常适合在当天做交易。 入宅、嫁娶、动土以及定盟相关的事宜哦，有需要的朋友们不妨呢参考一下。再来就是在周三这一天，我们会迎接的是吉星照临的日子。那么在当天呢是很大力呢，可以修造动土，包含了如果说我们有要出远门出差，那么在当天呢出行启程也是很大力的。 当天一样也很大力，可以入宅安香、婚姻开市，还有如果针对最近呢总是觉得筋骨酸痛，需要去看一下这个，呃，给师傅呢给按摩一下，或是调整经络的朋友们，也可以运用呢在周三这一天呢去调整一下身体哟。再来就是在周四这一天，我们会迎接的是天罡日。 那么，除了针对本命里面有犯魁罡的朋友们，在当天不要吃牛肉跟相关的加工食品之外，也会建议呢，大部分的朋友可以在当天呢吃桌边树呢，来达到开运的一个效果。那么在当天呢，要注意的就是，如果您的房子正在装潢，在当天是不宜动到厨房的灶的这个位置哦，因为当天呢是逢到了午拆灶的日子。 再来就是在周五这一天，我们会迎接的是复兴岁贵的日子。那么在这一天呢，它也是我们的祈福吉日。所以如果针对呢，你有想要去祈福的事项呢，都可以呢到庙宇呢去参拜。那么在这一天呢，也很适合呢，针对比如说我们要修剪刘海啊，然后要剃一下鬓角，要剪头发也是很大力可以呢。 帮我们呢，就是重新启动我们的一个运气，再来就是在这一天呢也很大力呢治病，所以呢你也可以安排呢在这一天呢去看诊哦，可以事先呢先完成挂号，那么在这一天呢，针对有想要穿耳洞的朋友们，也可以用这一天呢来做这件事情，当天同时也很大力可以入宅安香以及开市哦。 再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是初伏。那么在过去呢，在中医的部分，我们一基本上呢都会运用呢，就是在夏天的时候呢，来滋补调养身体的这个脉络跟气，来达到呢可以把这些一些过敏的疾病啊，比如说我们有气喘啊，或者是说我们的这个呃身。 体的这个气虚啊，这些都可以运用呢。在夏天的这个时候贴上三伏贴呢，来去做治疗，让我们在冬天的时候呢，我们的整个体体质呢会是比较好的一个状态。那么在三伏贴的部分呢，一般来讲会是在初伏、中伏以及末伏这三个日子。那么在今年呢，它会是在国历的。 七月十六号会逢到初伏，再来就是七月二十六号是中伏，以及八月十五号呢是我们的末伏。大家不妨呢可以运用呢这三天的时间哦，到家里附近的这个中药行，然后去做这个三伏贴哦。那么这样子呢就可以让我们的这个病呢可以除掉，还有呢也可以让我们的这个体质呢。 可以重新的呢做一个循环，那么老师也会建议呢，其实呢，如果您在呃特定的日子才有办法去看的话，那么记得呢，呃这些贴呢必须要间隔至少七到十天哦，才会有它的效果在。再来就是呢，大部分的人呢也也会跟你说，如果你没有办法在三伏。 的这个日课呢，前往去的话，我们也可以在八月十五号之前哦，呃，分三次呢来去贴这个三伏贴，来达到它的疗程效果。那么大家可以按照您本身的一个状况呢去做处理。比如说，稍早老师有分享到呢，适合就是治病的日子刚好是在。 出伏的前一天，那么其实已经入夏了，我们也一样可以提前去贴这个三伏贴哦。好，那么呢，再来呢，就是针对周日这一天，我们会迎接的是出梅，在当天同时也是凤凰日。那么过了出梅之后呢，这种阴晴不定的天气啊，比如说忽然来的大雨啊、雷雨啊，或者是大风啊，这些状况呢，也会逐渐的变少。 那天气气候也会逐渐的比较稳定一些，在当天非常大力女性朋友，所以针对女性朋友有要安排外出啊，哦，或者是去会亲友啊，不管是在社交场合呢，对于女性呢会特别的加分。那么要注意一下，在当天呢逢到了月见土府，因此呢不宜动土，包含了家中的这个呃花圃的这个土壤呢，也不宜在当天做翻动哦。 那么以上呢是针对当周重要的日课吉凶以及注意事项。接下来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名呢是属蛇的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，你们可能会面临呢，在你们生命中。 要经历比较多的这种艰难的挑战，可是你一定会觉得很奇怪，老师，你都说是要面临一些挑战的，那么为什么我又是被列为运势王呢？因为其实呢，它是属于因果业力啊给予你们的一个礼物，它下来帮助你呢，锻炼呢，还有强化你的内在的一个本质哦。所以呢，你只要一旦呢。 呃，能够有这样的一个体认的话，那你就可以很轻松的呢去面对眼前的这些琐事跟问题，还有挑战，来帮助你成长哦。那而且也就比较不会呢钻牛角尖，一直把不必要的精力呢放在一些不必要的点上面。所以呢，在这个礼拜呢，你可以就是呃比较顺利的呢去把一些问题呢把它给化解。 就就好比我们用一个案例来讲，它就像珍珠的生长呢，是是因为有外物的入侵，好，所以呢，就算你现在你觉得你周边有一些让你感觉到不舒服的一些际遇，那么都要记得，这都是为了要让你成就为更好的自己。所以在这个礼拜呢，一旦只要你能够调整调试好自己的心态，你就可以呢，万事皆利哦。再让我们来看一下呢。 针对其他生肖的朋友们，在当周又有什么需要留意的地方？首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当周是属于增长见闻的一周，而在这个礼拜呢，你们会比较喜欢谈论，比如说旅游啊、交通等方面的一些话题哦。而且你们也会有很多这种短途旅行的一些机会，比如说像微旅行啊，或者是比较短程的出差等等的。 那么好像呢，总是会有事情呢，必须要透过你呢，在外面去跑，啊，跑这种外物的状况，所以你会比较少的时间呢，会是待在室内或者是待在家里面哦。虽然你可能也是蛮喜欢这样的一个生活模式哦，但是呢，要注意一下，我们在旅途中呢，总会有可能可以接触到很多新鲜的事物，它们是可以帮助你增长你的见闻的。 也可以呢，满足你的一些求知的欲望，所以不要忘记呢，要多看旁边周遭，而不是一直当低头族看着你的手机哦。再来呢，也不要忘记呢，人在外面的时候，依然要扮好你这个神队友的角色。有这个家庭的，就不要忘记呢，要好好问候家里的那一位；有孩子的，就不要忘记，也要关心一下孩子暑期过得如何。 不要把自己好像变成是一个让人在外哦。那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周六。而在这个礼拜呢，属老鼠的朋友，我们的开运花呢是代销花。那么代销花呢，在傍晚的时候呢，它会开花，并且释放了一个晚上的香气，一直到第二天的晚上的清晨呢，它才会枯萎，然后凋谢。 所以呢，在他的祝福的之下呢，就代表的是夜行性。那么在这样的一个状况时候，会代表是在这个礼拜呢，其实你们很容易会有越夜越美丽，也就是一到了傍晚，你反而更提起劲哦，总是好像有用不完的一个精力。再来就是在这个礼拜，你会特别的想要有这种享乐的这种天性哦，会依附到你自己的这个心灵上面。那么对于 如果你的另外一半呢，他们也是想要体验人生、享受人生的类型来讲，那么这样的话呢，会是营造一个非常好的气氛。但是如果对方是属于比比较是属于内向型的话，那么矛盾可能就会出来了，所以就要多加的注意一下哦。再来下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。属牛的朋友在本周是属于刮目相看的一周。 而在这个礼拜呢，你们具有呢相当好的沟通能力哦，不会是透过语言呐，或者是文字啊，啊，或者是透过你的声音去表达、传输啊，说起话来总是可以给人一种非常舒服、没有压力的这种感觉，所以你通常能够为你的周遭的环境带来一个非常愉悦的气氛哦。 因此呢，在这个礼拜，你们非常适合当 leader，也就是去带动你的团队跟你周遭的朋友哦。那么，在这个礼拜呢，你们也很喜欢学习新的事物哦，尤其是跟艺术有关的课程，不妨呢可以借机呢，让自己呢多接触这些文创相关的事情呢，让自己熏陶一下我们的内在。再来呢，在当中呢，我们要留意的天数有一天。 是周日，而在这个礼拜呢，我们属牛的朋友呢，我们的开运花呢是鸢尾花。那么鸢尾花它虽然呢有非常巨大的根哦，宛如像刀的叶子一样，非常的强韧的，代表它有很强大的生命力哦。但是呢，它其实是制造香水的原料，所以呢。 它也相对的受到尊重哦，也蛮广泛的被使用，因此它的这个祝福呢，就代表的是优美。受到它的祝福之下呢，通常会代表的是呢，你会具带着非常有社交性，而且你总能够让别人呢感受到你有一股很柔美娇媚的气质在你的身上哦。但是千万不要让别人觉得呢，你在。 这个男女之间呢，是像在游戏人间的这种态度哦，一定要让对方感受到你是有意愿呢去做一番规划，对于未来呢你是有想法的，好，至少呢要让人家觉得你是会玩、会读书、会工作，什么都会的全能型哦，这样子人家才会觉得你的生活形态是多姿多彩的，那么这样子才是真正的达到优美哦。 好，再来下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要实践目标的一周。而为了立定呢，或是确立好你们未来的目标跟方向，那么老师会建议呢，你们尽量在这个礼拜呢，要咬着牙去忍耐一些不合理的事情哦，把苦当作补来吃。那么。 这样子呢，就可以让你在这个礼拜呢，越靠近你的理想值，也比较能够呢，有你想要的成果出来。那么在这个礼拜呢，我们并没有需要留意的天数，而在当中呢，我们的开运花呢是仙客来。那么仙客来呢，大多都是野生的花种为多。 那么是现在呢？因为它们被栽培在温室里面呢，所以呢，我们才比较常会看到它。那么它呢，虽然是很漂亮的，但是也因为它都一直是处于在温室的状况下，所以它的生命力呢，也会相对于的跟其他花比较下来的话，是略显脆弱了一点。因此呢，在它祝福之下，也代表的是你们在。 人际人和方面是比较内向的，那么受到他的祝福的状况呢，也会代表是你其实呢会觉得这一阵子自己呢是比较羞怯的一个状态，你会是话不多，然后心里呢比较不想要去跟人家沟通，所以呢也就容易呢，即便你没有恶意，也会被误会哦，尤其是被。 就是你在意的或者是心爱的对象呢，莫名其妙的误解哦。所以呢，为了避免自己有这样的一个损失，请你不妨也要克服一下内心的这种呃不想要表达，然后太过内向的这个状况。然后呢，尽量展现出开朗风趣的一面，才能够让你在人和跟情感方面呢更加的顺利哦。 下来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于生势水涨的一周。那么在这个礼拜，其实呢，你们呢会非常的努力，不断的力争上游，鼓励自己呢要成为组织或者是团体里面的中间分子。那同时呢，你对于爱情，实际上呢也没有太多的这个憧憬哦。 除非呢，对方他们是可以对你的社会，或是对你在这个团体里面的地位呢，是具有加分的作用。那至于呢，你在这个礼拜呢，你也不会反对呢，跟竞争对手哦，或者是跟死对头联手，或是短暂的结盟哦。所以你是相当能屈能伸的。那么在这个礼拜呢，你会会让。 周围的人觉得你是相当的有远见的，呃，然后也比较能够得到他人的一个认可跟青睐。那么在当中运势相当的旺，因此并没有需要留意的天数。而在这个礼拜呢，我们的开运花呢是月桂。那么月桂呢叶片呢是可以提炼出樱桃月桂水。 那它也是一种可以提供香水还有糕点使用的香料，不过这个香精呢，它其实是有毒的，太大量的使用的话呢，是会有危险的。而月桂花呢，它其实就是一种是很有魅力又很恐怖的植物，所以呢，它的祝福呢，就代表的是蛊惑。受到它祝福的朋友们呢，在这个礼拜呢，你们具备了很明艳奔放。 还有很危险的魅力哦，所以呢，在这个礼拜，其实呢，你就很容易会让自己时时呢处在有这种恋情会遍地开花哦，或者是小鹿乱撞的一个状况哦。那记得还是一样，要慎选对象才是比较理想的。再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于重视工作的一周。 那么这周呢，就算你是属于已退休的状况，你也会想要去找过去的工作伙伴叙旧。那么，或者是说你是，呃，会去找过去呢曾经的工作伙伴呢，去互相的去了解一下这个过去曾经待过的业界的一个状况。那么在当中呢，你们都能够跟同事啊、雇员啊、雇主啊。 好，甚至厂商建立非常均衡友善的关系，而且呢，这个气氛呢也是相当的和谐。所以在这个礼拜呢，其实呢，你要注意的就是你的工作的本质呢，通常是围绕在怎么样运用人，还有用好你的社交技巧，而不是在出众的工作上面哦。这周的对于。 加分的影响力呢，会是针对如果你是涉猎在艺术或者是美容相关行业，或者是外汇交易相关行业的朋友们哦，所以不妨可以运用这一股趋势的好运呢，来辅助自己的业绩跟人和可以更上一层楼。那么在当中要留意的天数，有一天是周五。 那么属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，我们受到的是蒲公英的祝福。那么看到蒲公英呢，它的棉丝随风舞，不问东西的样子，总会给人一种没有定性、超情目楚的感觉哦。所以呢，在它的祝福之下，就会有多情的一个疑虑。那么在这个礼拜呢，你们也比较容易呢，会比较有这种善变的情绪呢。 笼罩在你的这个内心哦，但并不代表你是水性杨花的，或者是你是很 playboy，并不是，只是因为你还不够确定呢，或者是笃定眼前的这个人是不是你心中呢最理想的这个对象，那么不确定自己的喜好跟目标，所以呢，你就会觉得有点走走停停，到处看看，嗯，觉得这些状态是被允许的。 但是切记这样的一个状况，请勿让它拖太长，不然总是会让你被别人莫名其妙的黑屏拉黑哦。再来下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于要驱使自己的一周。那么在这个礼拜呢，你会十分的认同你自己在社会上所扮演的角色，因为呢，你的事业往往可以给你们带来一种成就感。 那么要特别留意的就是过度的这种认同社会地位，或者是你的事业呢，也有可能会带来一些问题。比如说，如果你不小心被裁员，或者是你的原有的地位呢，忽然就是失衡了，被降阶了，那么你势必呢内心就可能会失衡，就像这个水，这个水瓶哦，整个偏衡的一个状态，那你势必就会感到非常的失落。 那么，尤其是针对属蛇的女性朋友们哦，如果呢，你们那个自己不具备这方面的才能，可是呢，你又会受到这种看重事业，呃，想要驱使自己的这个呃动能呢，给驱使的状况下，你们就很有可能呢，会去推另外一半，或者是你的对象呢，要去追求事业上的一个成就。 好，那么这样的状况呢，其实并不是不好，因为很多的时候我们会说，诶，那个一个成功的男人背后一定有一个女人嘛。但是呢，这个相对的呢，也会有两面的一个效果，因为，呃，对方呢是不是能够推得动，好，也是一回事。所以，请你一定要先看一下他适不适合被你这样子驱使，才去指使他，会是比较理想的。 那么在当中呢，属蛇的朋友并没有需要留意的天数。那至于我们在感情的部分呢，我们在当中呢受到的是绿兔葵的祝福。那么绿兔葵的学名呢是有害的食物哦，因为他们会杀害食物。那么虽然他们在过去很早以前会是变成当做这个草药来使用的。 但是呢，如果你的剂量用错了，就很可能呢变成毒药哦。所以换句话说呢，这个绿葵、绿兔葵呢，它呢是隐藏着呃危机，所以他们也会认为是说呢，它代表的是有刺在上面。那么在这一周呢，受到它的祝福的属蛇的朋友呢。 虽然你们是具备智慧跟冷静在一身的，但是呢，呃，有一个问题就是，很多时候你们在跟他人沟通的时候，你的话里面会带话，或者是话里面会带刺，所以尽量呢，要让你的话呢再圆润一些，呃，把这个刺拔掉，这样子才能够真的找到呃适合的情人哦。 或者是在人和方面呢，也才比较不会莫名的树敌哟。再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在这个礼拜是属于需要生活维护的一周。那么基本上呢，在这个礼拜呢，首当其冲的呢，是要去关切呢，你自己可能需要打理很多生活上面的一些维护，比如说呢。 要支付房租啊、吃饭啊、穿衣服啊，可是不只是自己，可能你还要照顾到别人或者是亲人哦。那么通常呢，这样的一个状况就是要注意，就是属马的朋友在当中呢，你的这个一等亲或者是二等亲的亲友呢，就比较容易会有这个确诊的几率会提高。那么在这个礼拜呢，你的劳务呢，相对跟。 你的这个辛劳呢的部分呢都会提高，所以也会增加你身体跟精神上的一个消耗。因此呢，除了在处理别人的事情之外呢，也要多加注意自身的健康，还有要保持营养的饮食跟保健。那么这样子呢，你才不会呢，因为那个为了照顾别人累到自己，那导致自己的免疫低下也。 不小心中奖哦！那么在当中呢，我们要留意的天数有两天，是周二跟周三。再来呢，针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是秋水仙。那么秋水仙呢，它有几个呃不堪文雅的名字哦，比如不穿内衣的少女、裸体的女人哦等等的。 这主要是因为它的外形很容易让人产生联想哦，所以呢，要等到所有的叶片呢都凋谢落尽之后，它才会开出这个花朵。所以呢，它的祝福就代表是单纯。收到它祝福的属马的朋友呢，在这个礼拜，其实你们在面对呃另外一半的时候呢，是相当的单纯不做作的。 哦，就像一张很干净的白纸，但是呢，它也会意味的是说呢，呃，你可能也会相对的比较孩子气，不知道怎么样去拐弯抹角，甚至也不会说情话跟讨对方开心哦。所以呢，还是要注意，如果呢你的对方不能够领情接受这种特质的你的话，那么你就要再三思喽。 再来下一个生肖呢，是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在当周是属于发生冲突的一周。那么在这个礼拜呢，你们的处理方式呢，会是因为你们的个性使然，爱好和平之下呢，所以你就会尽量的不让自己跟别人产生这个冲突哦。再加上你们的个性呢，是性格上比较容易去妥协。 所以，通常在人际的这个关系跟和谐上，你会选择去忍气吞声哦。那么表面上好像是你能够理解或者是了解他人的观点，但是其实你内心呢是已经内伤，而且相当无奈，非常的无力哦。所以建议呢，在这个礼拜，其实你要多给自己一些私人的空间，做一些层次高雅的心智活动哦。 呃，不，不论是那个让自己看一下书啊，听一下轻音乐啊，啊，反正就是能够让自己能够达到心灵缓和的状况都很好，来达到放松、解放的一个效果。那么在当周我们要留意的天数有三天，除了周一、周四，还有周五。 下一个再来呢？针对属羊的朋友呢，我们在这个礼拜的开运花呢是烟雾花。那么烟雾花呢，它是献给在西元八世纪初在荷兰传布基督教的先驱者维利罗维利普罗特的花朵。所以呢，它的祝福代表的是 pioneer 先驱。那么受到这个花祝福的你们呢？ 在这个礼拜，你会觉得自己也是顺应着潮流走的，随时可以转变呢，变成另外一个个性，或者是另外一个人。你会想要去配合他，对方希望呢你能够瘦一点，你就会尽量的真的开始要运动变瘦。对方希望呢你要呃穿的得体一点，你就真的每次在他面前呢都会打理的。 整整齐齐的，那么对于别人来看的时候，就会觉得你怎么变得不太一样了？因为其实它代表是，只要你陷入了这个感情之后呢，你就会很愿意的接受被约束。好，所以呢，呃，不管你现在的状况呢是如何，那么请记得呢，即便你在愿意接受被约束的同时呢，也不要忘记偶尔要让对方看到真实的自己。 不然久了，日子也容易呢，会看破那个真实的个性哦。下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在本周呢是属于讲究方法的一周。那么在这个礼拜，你们的社会能力呢是相当的好哦，工作呢也是相当的讲究方法和效率。虽然在别人的眼里，总觉得其实你们好像没有非常的努力，怎么就？ 有非常好的 output 跟成果，但是呢，真的你们只是呢用对了方法，所以呢你们的质量呢并不会比别人差哦。最重要的一点呢，你们非常善于去发挥自己的领导才能，再加上做事呢又非常的有弹性，所以呢会让你的同事或者是下属自愿呢去分担你需要实际操作的一些任务哦。 再来呢，要提特别提醒一下呢，就是我们即便在这个礼拜你是会擅长用方法跟用人，但是呢，你不擅长斗争哦，所以呢，比较友善呢，还有和平的态度呢，要去化解一些呃工作上的冲突的时候呢，通常也比较容易落下一些后跟哦，所以请你呢，在这个部分呢，要多加的再留意一下。 那么再来呢，在这个礼拜呢，你也可以加强一下我们的这个人际关系的社交部分呢，来达到让我们的事业呢可以有更好的成就哦。那么在当中呢，要留意的天数有一天是周二。那么属猴子的朋友呢，在这个礼拜的开运花呢是变庆草。那从变庆草呢，将水分呢储存在它的叶或者是茎里呢。 以来，让他们在枯水期呢，或者是在这个采平时呢，可以多活几天来看呢，我们就知道了这个庆变草，哦，变庆草呢，它是具备了这个未雨绸缪的这种健全特性哦，所以呢，它的祝福之下就代表了积蓄还有谨慎。 那么受到了他的祝福呢，也会代表是呢，其实你对于感情啊，或者是对于人际人和的部分，你是有很一套自己的想法跟步骤的，跟甚至你会把这些人呢去做一个适当的分类跟配置哦。呃，什么样的人你会多花一点心思去交流？什么样的人呢？你可能就是点到为止，只是维持一个联系。所以对你来讲呢，这种。 人际的版图呢是很有计划性的，那么在这个礼拜呢，你也会发现你不会想要虚度人生，你会尽你所能的呢，把时间安排好呢，去对应，呃，去找一些你该呼应的对象。但是老师会建议呢，在这个礼拜偶尔也可以让自己放松一下，那么你就会发现你还是可以从别的地方呢，呃。 发现可以丰富你这个人生的对象哦，因为呢，不是所有的东西都一定会是在路途上面，或者是在你原先预定的这个 map 上面哦。再来呢，下一个生肖呢是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于天赋加倍的一周。 这个礼拜你们拥有相当强的学习能力和快速的反应能力，而且在这个礼拜你们记忆力真的超级强，学起事情来呢也非常的快速，总可以把学习呢当做一种乐趣去看待它，所以呢成绩呢通常都会是出类拔萃的。再加上呢你们又很喜欢去收集各类的资讯啊，所以通常也会是属于博学多问的。 非常适合针对如果你目前是在写作、教学、语言演说、资讯传播、交通运输等相关领域任职的朋友们，不妨呢好好的在这个礼拜呢，可以多做一些相关的进修。那么在当中要留意的天数，有一天是周三。那么属鸡的朋友呢，在这个礼拜我们的开运花呢是黄色鸢尾。那么 法国的皇室的这个文章上的百合花，其实就是黄色鸢尾哦。那么法国国王呢，他在出征之际呢，他当时向这个神仙哦祈祷呢，能够的获得胜利哦，然后显灵了。因此呢，他就把这个花呢作为一个纪念的象征。因此呢，在他的祝福之下呢，就代表的是 victory 胜利。 那么受到他的祝福的一个状况下呢，也会让你在当周的好胜心呢比较强。那为了你心仪的对象、心爱的对象，你往往会用尽各种的方式去击退你的竞争者，来虏获对方的芳心。但是呢，也要特别去注意一下，如果没有竞争者的状况下呢，那么你可能呢这个发动的这个呃。 形式呢，就会比较是在女性身上。那这个咄咄逼人或者是很死缠烂打的状况，就不见得一定会让女生呢，呃，感到开心哦。所以也要因人而异呢，去调整你的强度哦。再来呢，下一个生肖是针对属。 狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于言多必失的一周。那么在本周，其实你们一开始呢是比较沉闷的一个状况，要经历几天之后才会比较想要开口说话。而且呢，在这个礼拜要特别注意，就是如果你一旦开始开口说话呢，你就会讲个没完，所以就很容易会有言多必失的一个状况发生哦。 因为爱说话这个特点呢，也会让别人觉得你好像有点口无遮拦的，也所以呢，要特别注意，在这个礼拜莫名其妙的呢，把自己招来了是非和小人哦。在当中留意的天数呢比较多，有三天，除了周三、周四，还有周六。而在这个礼拜呢，属狗的朋友的开运花呢是巴拉巴利。 那么它们是属于仙人掌科的植物，并不是盆栽型的小植物。它是可以长到九公尺高的巨大植物哦，所以实际上它是非常的雄壮威武。因此呢，在它的祝福下，就代表的是威武。那么在这个礼拜也意味的是呢，你们是非常具有威严，而且通常都是周边的人的崇拜的对象。 可是你本身呢，却会对于别人给你的这种崇拜的这种眼光呢，感到很厌烦。你希望可以生活在比较自在的一个世界里，不要总是要配合别人的这个期盼值哦。你希望呢，不要有这么多的 expectation 呢被压在自己的身上哦。打个比方说呢，你就比较容易想自己呢跳脱出舒适区，去谈一个没有安全感的小恋爱。 但是呢，要特别注意一下，呃，不管你在这个礼拜呢，呃，忽然失心疯谈什么样的恋爱，或者是交，呃，怎么样的一个对象，有可能是没有门当户对，或者是只是一时的意乱情迷，都要注意，不要留下后症。好，所以呢，要妥善的处理好哦。那么再来呢，最后一个生肖是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在这个礼拜是与人融合的一周。那在这一周呢，我们要学会呢，如何呢，跟另外一个人的价值观跟经验呢，能够顺利的结合在一起。你要抛开自我，去多一点的假设我们的状态，尤其是跟亲密的伴侣或者是事业伙伴，这样子呢，你才能够呢，在你的这一周里面呢，会少遭遇一些挑战。 我们可以从一些比较小的地方去着手，比如说可以改变我们穿衣服的方式、说话的方式，然后听对方喜欢听的类型的音乐，然后去接受对方的价值观，那么调整我们的一些过去的一些信念，这些都可以让你融入别人，因为呢，他们会觉得是说，诶，你跟我好像有越来越多的这个呃相近的地方哦。 因此呢，这样也比较容易让对方把你视为自己人，让你在当中面临一些危机，需要有别人的资源来帮助你度过难关的时候呢，他们呢也会愿意伸出这个友谊之手哦。那么在当中呢，要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周日。那么在这个礼拜呢，属猪的朋友的开运花呢是雪花莲。 那么雪花莲，它是重生在地中海沿岸，或者是散布在地中海上的小岛，透过清爽的海风所培育而成的植物哦。所以呢，它的祝福就代表的是海风，也意味的是呢，你们的个性呢会比较爽快明朗，也很备受到众人的喜爱。 你也很喜欢呢，有很多的目光可以焦聚在自己身上。但是这样个性的你呢，有的时候，呃，要注意一下。虽然这个注目是在你身上的，但是呢，这个激情跟违背伦理的恋情呢，是不宜放在你身上的，因为就比较容易会被发现哦。 所以在这个礼拜，我们尽量呢是找有好的对象当聆听的对象就好了，而我们要谈感情、谱出恋情的对象，还是要慎选哦。那么以上呢是针对个别生肖呢在当周呢所要留意的事项。再让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖的朋友呢，要切记哦。你们要知道呢，爱呢是很容易被习以为常的哦。所以呢，你们要记得，老师接下来要说的就是，我们可能会喜欢一个。 东西，或者比如说喜欢一件衣服，或者是饰品，但是呢，它可以维持多久呢？如果我们跟恨一个人，你这个恨却有可能是升植在心中哦。然后呢，或者是痛苦，比如说刚分手，那么这个痛呢就会一直呃扎在内心哦，想到就会痛一下，就会难过一下。这样的一个比喻呢，就是说在这个礼拜呢。 呃，这三个生肖的朋友，如果你们刚结束了呃不顺利的这个感情，一定呢不要用别人的错来惩罚自己。那么改变观念呢，会是你们在当中呢提升自己恋爱运的方式哦。所以一定呢要原谅别人，让自己的心可以自由。 那么这样子透过释放自我的你呢，就比较容易呢，会散发一个磁场去招应到另外一个愿意珍惜你的灵魂来靠近你哦。那么这样的一个状态呢，也就意味着是这三个生肖的朋友在当中一定要多加的展现自我的自信，然后不要去一直想过去的种种种种。 这样子才能够让你真正的在感情上呢迈出那一步，得到离幸福更进一步的这个机会哦。以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的这个连接预约线上咨询。我是金林老师。 感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。